なんかあの顔やりながら泣いてるなっちやばいですね。 <laughs> <laughs> 多分誰一人楽しくないと思います 受けてる人は多分もうめっちゃやりたいよやばいですねまあでもそういう人しか来ないですからねここここのお客さんはそう期待してるどんなことになるやろでも何回も来ると 中毒性があるんそういう人そそうなんですだからここはコアのお客さんしか来ないです最初から痛いですよね <laughs> なんか見始めたら全国の激痛マッサージとかばっか見えここは何検索して出てきたんですか なんななんか関連動画ですか筋膜リリースとか見ててはいはいはいなんか激痛筋膜リリースみたいなのかなはいはいはいなんか出てきてああなんか面接とかされて自分が打つ時に警察官とか ないその簡単に取れないね <laughs> お尻とかってことはその辺も痛かったら腰が腰痛がそうですねえ